никак Очень я мучусь Очень я мучусь, я мучусь без коньяка Без коньяка очень я, ну, очень я, мучусь я без коньяка. эх, без коньяка. Ну, очень я мучусь, очень я мучусь, я мучусь, я без коньяка. ну Без коньяка, ну, очень я мучусь, ну, очень я мучусь, я вот без коньяка. без коньяка. Очень я мучусь. Очень я мучусь, я мучусь, я без коньяка. Ой, без коньяка. Ну, очень я мучусь. Налейте, налейте, налейте вы мне коньяка.